Buenas, bienvenidos a otro vídeo de VTES En esta ocasión mm, os voy a comentar un mazo que he hecho aprovechando la nueva expansión con la carta Emerald Legionaria y con los nuevos Heraldos de las Carabelas. Pues he hecho un mazo de aliados clásico eh, enfocado sobre todo en bloquear, un mazo blocker, ya que utilizamos las disciplinas de AUSPE sobre todo y fortaleza para el combate. <clears throat> Nos centramos en este vampiro, grupo 3, Erebus, eh, metemos cuatro copias, o bueno, yo estoy metiendo cuatro copias. Y es independiente, tiene necromancia, fortaleza y ha avanzado y dementación que no la vamos a utilizar. <clears throat> Eh, la habilidad pues nos viene muy bien, ya que los Gruites, los espíritus, aliados y retainers, o sea, estamos hablando de aliados y, criados, cuestan Erebus uno menos de sangre o de pool. Entonces, Erebus eh, va a sacarnos los, eh, los legionarios a coste cero. Y los espíritus vengativos a coste cero también. En este caso, llevamos un pack pero podríamos, o sea, yo podría meter más, pero bueno, he elegido esta opción. Carlton, pues nos costaría uno menos con Erebu. En fin, que creo que este vampiro es muy bueno por el coste que tiene, la habilidad que tiene y las tres disciplinas avanzadas. Para rellenar la crista, pues he metido un par de babalaguos, que es grupo 4, laivón, con las tres disciplinas avanzadas y animalismo, que no la vamos a usar, y que nos indica en su. en su habilidad, la Ivonne, y durante su fase de enderezado, o sea, durante la fase de enderezado, si a la fin está ready, si está operativo, puedes descartarte dos cartas, robar hasta rellenarte la mano luego, y si las dos cartas son iguales, cada otro Matusalén eh, tiene una carta menos durante este turno. Eh, dice... No, hasta, hasta su siguiente fase enderezado cuidado, hasta su siguiente fase enderezada, que es mejor todavía. O sea, hasta que no se enderece. Y esto está muy, muy bien, es una habilidad muy útil, creo yo, vamos, en mi opinión. Eh, y un par de un par de lados más. Eh, Solomon Solomon batanea. Meto un vampirillo, eh, grupo 4, con capacidad 5 le falta la negromancia avanzada, pero la habilidad creo que compensa, porque si estás ready, tú puedes gastar transferencias para mover sangre desde eh, uno de los vampiros incontrolados de tu presa a uno de tus vampiros incontrolados. Y, te cuesta dos transferencias hacerlo, hacerlo. O sea, puedes robarle sangre a los vampiros incontrolados para ponérselo a tus vampiros incontrolados. a doble coste, pero coño, le estás quitando sangre, está muy bien. Bueno, y este, pues, por si sale, no es mal vampiro. <laughs> es un animal. Y además tiene una habilidad muy buena. Eh, distribuye, o sea, lo sacas y, mete metes 5 de sangre a cualquier helado de las calaveras incontrolado que tenga Más uno de sangre más uno de mano. Eh, una vez lo sacas, en verdad te va a costar 5 en vez de 10. Porque las otras 5 las vas a, a meter en cualquier de, otro, de los otros vampiros. Bien, esto sobre todo es un mazo del lado de las calaveras, pero eh, incluido los Anarconvert por diferentes razones. Ahora veréis la explicación. Vale. Una vez os he comentado un poco la crista, ahora os voy a comentar eh, las cartas que he ido metiendo. Bueno, evidentemente un par de un masking para los aliados, para que tengan más un interés contra vampiros. El espíritu vengativo me parece muy bueno y por lo menos me he quedado con las ganas de incluir más copias, pero no me cabían. Entonces estoy probando este esta configuración con estas con estas cartas, o sea, con las cantidades que he metido y en función a lo que yo pueda ver, cuando si en alguna ocasión llego a probar la baraja, pues puede que aumenten los espíritus vengativos, seguramente. Bueno, ya veremos cómo funciona esta baraja. Eh, bueno, el espíritu vengativo es un gruid con dos de vida. Y su empleador, el que se lo equipe, tiene más una sangrado. Y además, en los combates inflige uno de daño eh, durante la resolución normal de los golpes. Si el, si el rango es corto. O sea, está genial. Es un criado estupendo. Cuesta uno, pero a Erebus le cuesta gratis. O sea, estupendo. Bueno, llegamos a la base central del mazo, los legionarios, ¿vale? Es un Gruai con dos de vida, dos de fuerza y uno de sangrado. Y te dice que durante tu fase enderezado, si tú tienes el legionario en la mesa jugado, puedes remover siete cartas de tu cementerio, ¿vale? Las quitas del juego, van a la caja, y coges un legionario que tengas en tu cementerio y lo pones en la región ready con dos de vida. Está, está muy bien. Y además te está diciendo... Eh, que lo muevas, correcto. Me surge la duda de si moverlo no es invocarlo, si está operativo para esa, ese mismo turno, lo preguntaré. No obstante, yo creo que sí, creo que es como un put in play, ¿vale? Me, supongo que sí. Mm, lo aclararé en, los comentarios del vídeo cuando sepa la respuesta exacta. Vamos, es un aliado pues mm, bastante bueno. Eh, mete dos de fuerza y tiene su sangraete. Y eh, además no es único. Los puedes llenar la mesa de dinero los que pueda Muy bien, he metido un cartón Bangui. Y eh, estos son los aliados básicamente que he metido. Poquito, en verdad no aliados aliado, no es demasiado. Y un par de aliados Pero bueno para lo que queremos, nos sobra. Aparte, pues hemos metido, como os he comentado antes, bastantes cartas de interceptación. Eagle Telepathic Telepathy Misdirection, para redirecciones o interceptar, un par de Eagle por si hace falta en algún momento dado em, parar una acción que a la cual estamos restringidos y nos conviene pararla pues nos viene muy bien un Eagle o dos. Y he metido los Frame on Mine. Y aquí es donde, esta es una, de las razones por la que meto los Banner Convert. Una, que también hay más cartas por ahí que puedo incluir. El Frame on Mine es una reacción que utiliza tanto negromancia como fortaleza, con lo cual es muy versátil para nuestros vampiros en mi opinión. Hay gente que no le gustará esta carta o que dirá que, que, esto es, como dicen, cáncer, ¿no? <laughs> o carroña. Bueno, mm, a gustos colores, a mí me gusta, yo la meto y tiene intercede o reduce el sangrado por un, por un piqui. Mm, bueno, no es la mejor carta del mundo, desde luego, pero a mí me parece versátil y útil. Y yo, pues, tampoco me he pasado metiendo cartas de esta, metido 5. No es ninguna barbaridad, creo yo. Bueno ya me echará, me dirá, no, eso es una mierda. Bueno, <laughs> yo la meto porque me gusta y ya está. Y ya la probaré y ya veré su utilidad. Ojos de Argus para enderezar enfrentaciones eh, a acciones directas, meto 7 y además es más de 23 mm, iba a meter 5, pero creo que 7 va mejor. Eh, luego he metido 3 on the para enderezar también. Estos sobre todo van destinados a los legionarios y un par de sentidos intensificados que nos dan Intercept y de reacciones básicamente es lo que metió creo que está bastante bien para interceptar en mi opinión luego vamos a pasar a las cartas master y metió dio 3 villain 3 liquidation y 3 enlacer house los enlacer house los voy a utilizar sobre todo con los inestabilidad of the void es la idea. Bueno, tampoco hemos abusado demasiado, pero sinergias que ayuden al mazo a sangrar. Un Mavara para ir recuperando eh, cartas del cementerio. Un Direct y un Pentes y un Sueño de la Finge. esto básicamente, bueno, siempre meto, siempre que puedo meto un veo que siempre ayuda en los macitos. ¿Vale? Pues esto es básicamente las cartas de Master que meto. Respecto así, pues también incluyo, por ejemplo, un hero Nichetu, que es un equipo que yo utilizo casi en todos los mazos, ya no solo por, por lo bueno que es, sino para em, contestar los que saquen en otras, eh, en otras barajas. Eh, un par de Hero, que es otra carta que también requiere anarca y que mueve, mueve desde tu cementerio hasta tu mano. Una carta, o sea, recuperas cartas del cementerio a la mano. Me parece muy buena. No abuso, solo meto un par de ellas. Que podría meter una más, pero bueno, yo creo que las cantidades, pues, como he dicho antes, estoy eh, al límite. 90 cartas lo que dado el mazo y, esto es lo que ha cabido. Un Soul, un soul Festing, que de esta carta mm, da la casualidad que no tengo más, nada más que tengo una y me gustaría tener por lo menos un par de ellas más, igual me las consigo, voy a ver cómo lo hago, porque el combo que hace con el Legionario Esmeralda me parece muy bueno. Es una acción de más uno a sigilo, de caza, y puedes ganar 4 de sangre del banco de sangre si quemas un gruay o 5 incluso, eh, si tienes negromancia avanzada, o 2 blue, si simplemente mm, si no quieres quemar el gruay para mí es muy bueno. Mm, ya como os, como estoy comentando, por lo menos voy a ver si me puedo conseguir un par de ellos más y a ver cómo modifico el mazo. Por lo menos va a meter tres, sino cuatro de estos para los legendarios. Creo que, creo que pueden ir muy bien esta carta, pues para dar algo de vidilla al mazo. Eh, y acciones. Sí, creo que ya os he comentado las acciones y ahora voy a pasar pues a las eh, Modificadoras modificadores de acción como modificadores de acción, pues los de Divination, que me parecen clave, porque, bueno, sigilo intercept, versatilidad nuevamente. es una carta combo, tanto modificador de acción como reacción. Y, bueno, pues Meto 3, que creo que es buen número. Los Inestability of the Boy, que ya os lo he comentado. 4 Call of the Hungry Dead para sigilo, y Breath of Zanatos que meto 3 porque además es una carta combo además de más 2 sigilo para reclutar eh, cualquier tipo de glide, eh, aparte puedes dar la, sorpresita en un combate metiendo un daño agravante, que oye, <laughs> que un agravante eh, puede poner en serio peligro a cualquier mazo que no esté preparado para ello. básicamente estas son las cartas que utilizo pues Mm, en el mazo pues tanto de ración como de modificador de ración. Ahora os voy a enseñar eh, también que utilizo como combate o que cuáles cuál han sido un poco lo, que he elegido para, el combate. Pues, pues vamos a ver, voy a poner por aquí un segundito. Empezando por 4 Indoma, Indoma, Indomitability pues previenes un dañito y, y presa o previene un daño con una presa opcional. Muy bien, 4. Hidden Strength, que meto 5. Fortaleza, como os he comentado al principio del vídeo, pues vamos a, a utilizarla. Muy bien. Rolling with the punches. Meto 3 de ellos. 3 rolling. y esto es la prevención básica que lleva el mazo un poquito de un poquito de todo y ahora golpes pues meto tres Mercy Forset que me parece buena carta y creo que está desaprovechada eh, estamos hablando <clears throat> de, de un golpe que se lo colocas a un minion si además es mortal como puede ser un mazo de embuidos que nos encontremos lo quemas o sea, está muy bien contra embuidos además durante tu fase durante la fase enderezada de ese minion eh, se lleva un daño imprevenible y, bueno, se puede quitar la acción con manos y hilos que siempre podremos parar. Además, si la ponemos en avanzar, no se lleva un daño imprevenible, se lleva dos. Bueno, no, se lleva un golpe más el daño imprevenible. Esto dice que este golpe inflige un daño, además. Me parece buena carta, no sé. Además, estamos colocando una carta para que el otro minion vaya a quitársela con una acción de más unos sigilo, pero vamos, nosotros de bien, con lo cual podremos entrar en combate con él, ponerle otro Mercioce, etcétera. Bueno. Y por último, Target Vital, que yo creo que es una carta 3, 4, 5 Target Vital que ha combinado con el Emerald Legionary, pues puede hacer bastante daño. Metemos, perdón, esta no es, es un Target Vital. que con sus dos de fuerza pues puede llegar a meter una bofetada de, de 4 de daño el legionario si no se... o quitarle dos cartas de combate que, nunca está nada mal. Y este es el mazo básico que quiero probar de, de legionarios esmeralda. Em, no tengo ni idea de si esto irá bien o no, pero me parece, bueno, mm, me parece divertido y quiero estrenarlo, a ver si tengo la oportunidad de hacerlo. Y a ver qué tal. Eh, es cierto que de cartas de anarca no tiene muchas. Eh, la inclusión de los cuatro Bell, bueno, mm, es un poco... Voy a probarlos, a ver qué tal van. bueno, el Bell es muy bueno. Como mínimo voy a robar una carta de la crista y, o ganar uno de pool. Y convertir en anarca pues va a ser gratis. Vas a mover la crista, quieras que no no sé, no me parece mal. Sí, podría meter eh, Constant Revolution, por ejemplo, que tengo alguno por ahí. Pero no es un mazo anarca de per se, simplemente quiero aprovechar algunas sinergias como la del Gearu, que bueno, para un par de acciones, y las del. Y las del. Em, las del Friend of Mine. Bueno, ya os comentaré los, eh, la sección de comentarios del vídeo, pues si lo pruebo, pues ya diré, pues mire, os diré los cambios si los hago, si he visto algo que no termina de funcionar. En fin, ya os diré. Eh, esto es todo y bueno, mm, espero que os guste el vídeo. Saludos, gracias a todos por echar un vistazo al vídeo.